tekikufaako kigezigwe wantama wantama bulikanya kumpita wano mpita wano ndaba bawagenze tovaawo bani wantama nyabe oyagala nveewo ndagewa oveewo olagewa talina wammwe tambula ogende ewammwe ekitegeezagana amaka agava nali nkyagaagala kati kikulume ate kisinga okunnuma okyusaga eki nviiri ze bamulinya muza mitwalo kumi netaano nze enviiri ez'emitwalo kumi netaano zima zino sisobola sikyobola nabivaako lunch in here. Yeah. Mm -mm. Nze bino bino bino sisobola bilya sisobola na bifumba tekimanyi fumba ennyaanya zonna tezaayidde lengera mm. ennyaanya tezaayidde zonna mbisi akatungulu kabuzeemu mm-hmm. nze wenabeeranga wano nga nze nfumbira bulungi omwana ate nalyanga Hmm. bino ebikoko bizungu bino bizungu nze kyovala sisobola na hmm. sisobola birya nze wenabeeranga wano nga nfumba bikoko ŋŋanda bino bannani kamanya okufumba nno